Gis vespere, Panjo. Ĉu vi bien vian ĉokoladon? Jes, ĉu vi volas ke vi alportu iun ĉi vespere? Ne, kara, rapidu, ĉar vi malfluas. Memoru che venon sabate ocasos la Zamenhofa Festo, cae ancau la tago de la internazia libro en Esperanto. Teofilo, Teofilo. Uh, yes, signor. E memoru che ci se mai ni deva se rapporti pri la iarfina i examen. Oh, yes, signor. Mi llamo cupillas pri Oh, yes, signor. temas pri pensi kion fari pri la jara ekzamenoj. Nu, ne gravas ĉu mi iras la tejon malfrue kaj parolas iomete kun amateo. Certe li surprizos min per iu nova vagonaro en la stazio Audeblas con tutto la fai filo Comencijas la voyar Comencijas la voyar La traino ec movidas la stazio Shainas numira Teofilo Ciuciu in ordu Kio novis privia tago Saluton cara Mateo Hodio mi ne volas paroli multe Sunt presumin imperiu novateo. Compreneble. Viat sias kion vi volas. Atendu momento. momenton. Dankon Amateo, ĉio marŝas que kiam bonodoras. Cepusco Cu vi imagas de via ciamro vidicini? Cu vi imagas... Amateo, cion havis tiut teo? Cu tiu viri nu estis reala? Cu vi... vi conas sin? Yes, si cien alvenas proximum eie la oca. Туй позвія чиута галерхоро. Кай кион пли вистіас приші. Kiel shinomichas. Minurcias que chivenas chian por trinki gerbanteon. Paroli perecia post telefono, kai xenomo estas Amelia. Amelia, kia bela nomo. Amelia trincas barbanteon. Amelia trincas barbanteon. Bonege, chuviri marquis la uson de la akuzativo? Akuzado ah. de la mar. Ni diru, Amelia estas la plej bela virino en la tuta mondo. Amelia estas la plej bela virino en la tuta mondo. Eh, instruisto, eh, kiam vi venus kun via kora amikino? Eh, kiu kora amikino? E la plei bella e la tuta mando. Oh, Amelian. Amelian veda orinde mi ancora un econas. Ne iru trinki kafe. <laughs> e Teofilo, e pretigu la raporton por morgau. Morgau notte, dum la conveno, mi devos presenti alla estraro la bona in resulto in decidiu iaro. Mm, Ne, preferinde pretigu gin por chinote y la oca Diable, signoro Santos, chinote mi devas fari ion tre gravan. Procrastu gin, unue via laboro. Boni, mi intensas havi gin preta pos la son subito. Tre bone, eh, certe mi jam filis citi un tasco. estas la sorĉantino kiu frenezigas ĉi tiu ludo. Dum pluraj ciui miai pensoi Cie mi vin trobos? Cie vi cascigias? Ciu mi iam trobos vim? Certe iam trovos

Amelia, bonvole atendu. Dankon pro la teo. Vere gibilis min, sed kiu vi estas? Mi estas teofilo kaj kun plezuro mi volus inviti vin trinki alian teon. Ĉu vi akceptus ĉi nekonaton? Nekonato, mi ne sentas min tre bone. nun malvarmas. Prefere venu kaj vi trinku herban teon mi. Ĉu vi konsentas? comprensible restas tia sen send mi dolorigas vin tamen kisu ju eres os dura mi amateo mucho si benis ne teofilo ju per molto saluto saluto Sì, ne io attendo fin. Ci sorpresa, te ho figlio? Yes, tu le la stai dritta, qui li venis, ci ti è molto vivo. Oh, non voglio un po' per lì, Armandeo. Amelia, vi neniam diris al mi, kial vi malaperis dum tivi tri tagoi? y a ti Tritagon. Tim deum kiu visendis en salmín? havis ananason. La ananason productos <laughs> salmín de areo